آخ شو هالحياة صايرة بتخزي وبتعر صايرة بتخزي وبتعر مش لو هسه معي جيب رينج روفر مع هالكسر مناظر خلابة مسبح فالسيف الواحد يغط له هيك نطة فيه والله الواحد بحس بالراحة النفسية أما في هالقرية الله وجهي لك وين ما بتمشي وين ما بتروح كأنك عايش جوا حاوية إي والله كأنك عايش جوا حاوية ولا هالعيلة اللي عندك الساعة يا حبيبي الله أكبر أنا أنا آخ زهكان يا الله مش عارف شو بدي اسوي يلا بروح بكل ابوي يعطيني مصاري بلش اعطاني هالكيت خمسة شيكل ان شاء الله يرضى هينا بنشوف هينا رايحين عليه هيا هلبس الطاقية بالك برضى ولا لا امشي ادخل ادخل اقعد اقعد شو مالك شو بدك هسه انا مش فاضي لك ما بدي شيء بس بدي خمسة شيكل بدي اروح اطلع ويل مرة واحدة خمسة شيكل شو شفني مليونير يابا تشيلها خمسة شيكل يابا هات وخلصني بدي اروح انصرف من وجهي فيش مصاري معي ايوه قطعت ايدك شحطت عليها هالكيل مشان الخمسة شيكل شو معيش انا ما ما معيش مصاري انا ها ها انا ما معي مصاري يا اخي انا ما جيت في هالدار بس عشان انا طلبت مش آه. راضين تعطوني بس لما ربيع يطلب 50 شيكل تعطيه مش خمسة خلص انا اسرق بالوجهي مش مش فاضي لك هسه خذ لك كيف اكون خذ لك كيف يابا بديش اعطيك مصاري انا اصرف اطلع برا انا حر جكر بدي اعطي ربيع كل يوم 50 و200 شيكل انت مش اعطيك خلص خلص رحت رحت ايوه انا اصرف اسف برا سد الباب وراك وانزل بعدين تعال تعال تاكل لك تعال تعال اقعد يا بابا اه نعم شو بدك من خمسة شيكل يابا؟ يابا بدي اروح اطلع مع اصحابي اه مع اصحابك الهمل هذول آه، الهمل اه اه اصحابي الهمل بتعرف شو انهم بدخنوا بحششوا وبسكروا؟ لا عفيفين عفيفين؟ والله شكلك بتدخن يا ابن الكلب معي لا بدخنش والله بتعرف لو بعرف انك بتدخن معي من الكلب يابا كلها خمسة شيكل والله لا احرق في خيرك والله لا لا لا لا, لا شويك لا شويك شوي يابا خمسة شيكل هذا يابا ضروري معيش يابا خمسة شيكل انا معيش يابا روح شوف امك انا مصاري معيش يابا بعدين انا اللي المطار مصاري لما بقول لك تطشش مع اصحابك الهمل بتروح تطش معهم الهمل هذول ها مش همل يابا مش همل يابا لا والله همل لا لا مش همل, همل. لا مش همل همل همل يابا همل يابا همل يابا همل همل همل آه، يابا يا زلمه مش همل يا زلمه يا يعني زلمه افتح لي هاي الطاقيه همل همل ونص هذا تعال تعال تعال تعال اسمع هاي طلع علي طلع علي ولا هاي هاي ليش بس اياها هاي هاي مش تعال تصيعها من الكلب ولا بنظر مش تعال تصيعها هي ولا لا لا روح شوف اخوك ربيع المؤدب اه ربيع مأدب اه مأدب بتسال شو ولا بتدفش ابوك ولا بتدفش ابوك ولا انا ابوك اطلع اطلع برا من الكلب اطلع حظ أنا على والله لا لا هذا هذا ما راح يصحى صحى لا ركض نعم لي نهضه اه وين كان له هسه؟ اه ما تنفع الدار تعال تعال قول ها شو فيه؟ ولا نفس احكي مع ابوك زعلنا بدنا ننام احكي مع ابوك باحترام تبكي الساعه على الساعه 7 بالليل ولا وانت طالع من الخمسة الصبح من الخمسة الصبح ولا وليه من الخمسة الصبح لسبع بلا شو تسوي برا؟ ها؟ طالع طالع طالع فتح عينك في عينه وليه؟ فتح عينك في عينه ليش عركان هيك؟ نعم باك تحشش بك تحشش ولا؟ لا شو بك تحشش اه بك تحشش واحد شافني شرف في البلد وقال لي بك تحشش قال لي بك تحشش وشافك صورك صورة بس قال لي انا مش اعطيك الصورة آه، احتراما لقيت حشيش ولا لا؟ لا على ولايات وين كاين لهسه؟ يلا في البلد وين كاين لهسه؟ بتحكي لي وين كاين لهسه ولا لا؟ انا مصدق بقيت مع اصحابي بدك تحكي لي ولا العن ابوك اذن اذن يلعن ابوك المفضل ولا نفس انا لحد الان بمزح معك فاك عملي اسمع لاخر مره بحكي معك يابا وبتتفق يابا طلع علي قوم قوم طلع قوم قوم قوم قوم اقعد على قوم ولا بشوك شوي قوم اقعد اقعد هان قوم قوم قوم اقعد هان هان هان تعال لي هان قوم اقعد قوم اقعد خلاص قوم خلاص حاج قوم اسمع لاخر مره اسمع لاخر مره انا من جد ما عصبتني حلقت شوارعي حلاكه شراير بيه من كتر ما عصبتني صار اني عركن صار اني يا زلمه المهم انا اخر مره بحكي لك قسما عظما إيه اذا ما بتحكي وانت الا هسه بعمرك ما بتطلع بعمرك ما بتطلع خلاص خلص يلا بسرعه احكي احكي يا اخي بكيت مع اصحابي بكيت مع اصحابي شو تسوي؟ اخيرا قاعدين شو تسوي؟ ولا شيء ولا شيء احكي بسرعه ولا شيء بحكي لك وين كاين لهسه؟ يلا صدق ما في وين كاين لهسه؟ آه. اخ اخ يابا لك مع اصحابي والله مع اصحابي شو بقيت تسوي؟ قلنا قاعدين شو بتسوي اللي حكيت؟ قاعدين ماشي قاعدين يابا احكي شو بتسوي لألا عن اللي لك بتجنن انا بسرعة احكي يلا انا مش فاضي لك انا علي شغل أخ. لا يابا اقول لك خلاص بسرعة يلا خلصني اصحابي اصحابي جروني معي خلوني خلوني بتعاطى يا يا حوين التعب فيك بكيت يا حوين التعب فيك يا حوين استجبروني فيك وبدك خمسة شيكل بتحكي للصبح يا ابن الكلب اجبروني يا لا يابا لا يابا لا خلاص يابا صدق اجبروني بابوس ايدك سامحني سيدك سامحني بوس ايدك سامحني لا شو لك يابا يابا